好的，那在这个 connector 的部分，哎，我们有底下这一些的参数可以调整。好，首先是这个二十五 millimeter 的部分，这个影响的是 connector 它的长度。比如说我改成四十，好，connector 就会变得比较长。好，那这个十二的话是它的粗细，比如说我改成二十五，哦，它就会变得很胖。OK。 那底下这个十 millimeter 的部分，它影响的是 rib size，也就是我们的热板的大小。好，比如说我把它改成二十，它中间的这个热板就会变得比较大。好，这样子。那在我们的骨架跟底板的部分的话呢，我们有比较多的呃设定值。那它里面的话，其实主要的变变化是这一个。好，它这个是影响的是长度。 它上面这个 arm size 的话，影响的就是这个 frame arm。那这个的话呢，当然就是它的长度，好，从九十 m m 一直到三百零三 m m 好，比如说我今天我需要一个，比如说一百五的，好了，好，那里面没有，可以直接在这边新增一个一百五的。好，那我就把这个改成一百五，这样，那我就会有一个一百五的设定。那我可以用在这边按右键选择 switch to 的方式。 来套用这个设定，好，或者是我要做镭射切割的话，我也可以直接在这边好来绘出这个这个 sketch 这个草图。其实它这两个设定的话，其实是配合前面的，因为我没有找到一个方式可以在两个 p a s t Studio 之间去连接它们的 configuration，好，所以我只好说，啊，那我就在同一个参数下建立 configuration，那。 如果我在前面 connector 这边，我的呃长度不是二十五，比如说可能是三十，好，那我的呃胖瘦可能是比如说二十，那我后面这边就必须要套用一样的设定，要三十二十，好，底下这个也是一样，这个地方就必须要配合上面的这个十二的部分改成二十，好，OK，那底下这个的话，影响的就是底板的 floor 的 size，好，那它的话很简单，就是一个长一个宽。 好，目前都是一百二，我新增一个一百五，好，那我就可以有一个一百二乘一百二跟一个一百二乘一百五的两种的尺寸。好，那在我们的 Assembly 里面做套用的时候呢，我们可以用这样子的方式。我如果希望它高一点，我可以选取这边的这些柱子，好，我把这些。 影响高度的柱子全部都选取了之后，我按右键，然后 Change Configuration。那在这边我就可以从我刚才设定好的 Configuration 里面去做选择，一百一百八好了，好一百八之后按这个 Generate，它就会好套用一百八的设定，然后长高。OK，那比如说我希望它宽一点，那我可以选取它之后，好这个地板不要，把这个 Floor 拿掉。 对这些的柱子的部分，我一样 change configuration，然后，呃，我比如说把它改成我们刚才新增的150一样 generate，它就会变长。那因为呃，之前有一些的 fast mate 是坐在这个底板上的，好，所以在底板没有动的情况下，它的柱子就凸出来了，好，不过没关系，我们现在把这个底板也放大，好，一样 change configuration，然后把它改成120乘150的。 设定，好，那这样子就整齐了。那最后就是，Shape o n 它这边有一个功能是可以产生一个材料清单，好，你这样子的一个组合起来，它各式各样的材料分别使用了几个，它就会告诉你。好，不过这个 Description 是要自己输入上去的，这个是之前我已经有输入的。那像我们刚才呃重新新增的一百五十乘一百二的底板，还有一百五十 t 米 r 的。 arm 都没有在这个里面出现过，好，所以它就是空白的。好，那这边就可以自己去输入，比如说一百二、一百五的板，跟一百五的 arm。那这个也方便，说到时候在做 3D 列印或者是镭射切割的时候，可以知道啊需要的数量。